ciduddan baadho hilitoonuhtaninka xanuyabinal caddosoonuhuya laqcoy rubaanahire labcoy nibankkii siftigubukoysiibi eetettaay tabankee lexeyta kehtanihtan labcota tursahtanihtan eglaalihkatuukuytonnah tuinsi labcota tursiyihkatuukuy saanihiy nibanki xisaabkee warlidhirimiitisiibi i e birri xisaabahay rubtoonuy duddan mango maxalalagaabuseenihtanin labcoyo sitina gaddasiinah ka hagaysisannahay nibankii darudirhiyey madfucu dabanaay dagohtanihtan ribalaay budhaay هاي مكيناي تناهي انفستمنت اللي أسهتني تنا أبود دور تتسينه مسويسي معي عفايدا إثيوبيا تلمه بنكي أمن كبل اللي هايستن بنكي dolino, karkuta dodanino. Adane adanino. illee kalanku filatanii keetu mageeya idannitanii. Joliin gelee lakkii maayi kun daa'imni joliin gelee. Nation. بس كده ليك تتهتن تبقي أم أنت ساعة سنة هسنا فنيك وان برنامج إدارة سنة دوت كي تنا فني وان برنامج لك تونها أن يسيه أن لبتين كاي سكرعتا أهد عجسين كذا سكرعتا أنت تني تم مملكة تونها هي تبي كعفر في دك فيسبوك قول الكاتونا تونها ولا مسك دك نبرك سنة الحبس كاي أحرف فنيك وان فنيك وان برنامج كتونها ساني سيني مسوسين نعقد تسيني دا يسنه قول قول هجيت النهاي فنيك وان برنامج لك ساعة اللي حبوك سنة سنة لك تهتن ميو محمد أحرم كتونها حرم مسوسين نعقد تي بارو قدتي تونا كادو آه، جحلو قدتي ادتني تن آه، قدتي كاتونا سيني مسوسني قتنا هاي تقدتي كاتونا ساكو عمول سيني هاي نحن برسلكو او يدنا نحن عسلنا كاد او يدقيتنا هنا ايام برسلكو نهار سملاك دكتور ابي احمد فبارو قتن تتني تن بارو دايلو هبي هنسي حكمتك بارو دايلو بارو فنهد حلتي تن ايام توكو تاكا أفر أمتا كاتونها عفر بارو كاتونها ديسبورا كحلتنا تكي تنهتن تاكين فردين تنهتن بحيتي تونا كادو عفر بارو بادل تنهتن إتيب بحدالو تاكو كلا تنهتن بادل جيت انت تنهتن أمتا كتارج نهبانا هين تامو يفو حفنا هونه وكسيسا توه وكسيسا كاتونها على أفريكا كا بادل سمع لي عفو هبايا على عفرك بادل سمع لي يهني هنقدا كاد حلمك كبنونا هنا نمي علي عفر برسلكو مديدو عمد مديه ليه آه، مديدو عمد مديه ليه رحمة الدمي مبارو يا الحكمة هن هنقداي تقداك لك الكاتونا ها برسلكو عصبة هن هنقد هن كاتونا قد عصبة هوكا آه، عنداني تي أوي آه، حبة هن هنقد تنه تنه تمرجته كوتاكا جحلوك قد كاتونا ها روشا أباهي يا برسلكو إسي يميتي يميتي نكيا يهن هنقداي نم قد كاتته هنا تقول كسويناي ورين الله استنا ملاي مسكداي كنا بنرقصين الحسن سوي يلي هنا يلا يلا إيسي يا ميتي يا ميتي نكيا نامك نبارو نجرام نياته عفر كاتلك وهمي مقلته هاي إيسي يا ميتي يا ميتي نكيا نامك نبارو نجرام نياته yemetinekya namok ni baro na gram ni manannaa nebeeda abtam wadirnikasle yemeetinek beeda xukmanannaa nebeeda abtam wadirnikasle كتاتا جيت انت نحن فني كي وان برنامجي حق لكاتو نحن لو نحن مي موسى بادون تا هنك موسى بادون تي نك افر نك ميغا عفر ارحق بهني هنغداي تغد كاتو نحبر سلكو عفر لوكت ميتتني تم دعاي تو نكادو اد دين تاي لوكت ميتتني هي وكسيساتو نكادو عفر لتني تن عادا كاتو نها ادس حسيني هنغداي قد اما هنكاناي كسوناي ودين الله سنه ملاي مسكداي كنا ارحب ارحبسه الحنابي نردي مدعانك لينتو يتردي لبك بدولينم عادا ماكنا يا الحرسة مقاعة ايدودا دابليسان دابلا نعادا ما السويسة للي قايسة نعادا اللي قايش نعادا نعادا هنا مهديكو عفرين النعادا نسكا دايكين تتبلو نعادا بايك اللامار نعادا بايك اللامار بالا نعادة ماشوي شغل قايشة نعادة نعادة هيرا موديفون قال لي قايشة نعادة نعادة هيرا موديفون عفريني نعادة نسكا دايكين تتبلو نعادة بايك اللاما نعادة بايك اللاما نعادة بايك اللاما نعادة بايك اللاما guraaje tikyanek maxanu gilaygiray goobu magnayal arxiisa migaca aydooda dhabliisan dabala nicaada masoy sagaligaysa nicaada nicaada heeramoodiifuy galigaysa nicaada nicaada heeramoodiifuy ديني نعادة نسكا ديني تتبلو نعادة بايك الله نعادة بايك الله soy sagali gaisa niada niada hera modiifuy gali gaisa niada niada hera modiifu niada nicaadana sakadayinkinti tablu nicaada baykalaama niada baykalaama nicaada niada nicaada baykalaama سكر دلي كاتا تنتو بكوي اوري كاتا تاجيت ندانا تنين فنيكي واني برنامدي فنيكي واني برنامدي آه، كاتو نه برسلكو واي كاتو ان تام علي نهدور نه نغد تكاتو تو نه غيرسا جيتنا نه مي هجيلا كادو نال لو نه برسلكو آه، عصبه سنه وقسي سكا واي آه، عصبه عدو مري لو عصبه سنه كادو هنا كاتو نه كريسماس سكر دغيت من تام دغي تا وقسي كاتو نه هيتي بيلتا تا كيتن تام بيت تني هي تا هل كاتو نه برسلكو يوها بازاري هدلا عفر ميغا دغيني هندرو كاتو نه عفر كسني عفر افارغسني عفر عادارغسني مري afar gadafar gadala kaatonna hinakadu afarati abana hindurul gabbate heni hiyan kaatonna ha afara aadah gabbatu hinakadu afarak aadad digirih gabbatu waqsisaka ud video masusne hina yaallenno hoyita video kattayne durono kasuna yudune lahsana malay masikadaayo kunabna nuksin arhibsa kira afar gaba ya mulaa sabti maraa gadahin kaadu afar afar iyana hin durulu asanat afar lihtan tanay tigedo tamidgehi afar barsaluku asanata nacaboyta isibarok direna dubukina agat barsalihtan tan awala lak hatitan tan ummata miga degete afar barsalihtan tan kunabna kaadu kala tan tan agat kagatina garile degete tan tan asre degete namay to huaksi sakatonaha kala hen mari afar lihtan tan dori hinna katonaha lonu hinin gab ukul taybulihtan tan video suktehi tahokla kala kaadu geinahna nimi abdu ahmad geinaha abdu ahmad hinna kaadu abdu asa سبل يمدجه هنا هنا وغيرك كيانا مع فرا يعني هنگا دالنا وكسوناي ورين الله سنة ملاي مسكداي كنا من ركسنا الحبس وغيرك كيانا مع فرا ديني تهاد بيرا ورانيك يا كلمة تعالى لسابريرا أركو بلاهي قرّا وقرقك يا نم عفرا tahaa jabeera tobanee yakkaadhe mara na'aaran isaa bariira ani kuubedhaa higurra. Gaba ani hayi. Bukin afara utoleeni laba hadiira dhaabayni sayyi curra ni macaani arrimurra. منو أبتو سني بارا بدسومو تباحرا أبلات كن نفسي جيرا عليك الرئيس الجرارا كهابو كم عفرا مطوريني لبها جيرا ذهبين سي حرة نمعاني عري مرة منو أبتو سني بارا بدسومو تباحرا أبلات كن نفسي جيرا عليك الرئيس الجرارا wagari gekkiyanam afaraa dininee tahaate beeraa tolanee kiyakkade mara ta'aara lisaa bariira ani kuubedhaa higurraa. Atuuka atuuka ani haayitikira labaay. Rabanaa dhigeeni gara bukanaa gimee hararaa manolee mina keenki barra beedina ridiqnee maguuraa. nin ibik ambo dabira ola korbetom kabara magana dhexenam kubara bidhcawra betogeera rabanaadigehnigara ukanaagime xarara manoleminekhinki bara bedinartikne magura nin ibik ambo dabira ola korbetom kabara magana dhexenam kubara bidhcawra betogeera wagari kekkiyanam afaraa diinee tahaa debeeraa oolanee kiyakka demara da'aara lisaa bariira halkuu bidhaa higurraa afaraa diinee lisaa bariira halkuu ربنا رجعني قرا بكنا أجي محرة wagarikekyanam cafara dinineetahaade beera olaneek yakkadhimara dacaara lisaa bariira alikuu bedhaahi gurra wagarikekyanam cafara dinineetahaade beera olaneek yakkadhimara dacaara lisaa bariira alikuu bedhaahi kem afara utoleeni dhaba hadiira dhaabayni sayya curra ni macaani arrimurra mannu abtusiin ni baara beeksisuumut baharra abaraat kennaaf sigira ali kerra isan diraara kabanaa dhigeeni gara dukkanaa gimee harara manolee mina kinki barra beeksina ridiqee Jinjibee Amboo Dabeera Olakool Beektoon Kabaara Magana Dheedhem Kubarra Bidhaawra Beektoo Geera Wagari Kekyanam Afara Jinnee Tahaa Dabeera Tolanee Kyakkaade Mara Da'aara Lisaa Bariira Alikuu Bidhaa Higurra Wagari Kekyanam Afara Jinnee Tahaa Dabeera Tolanee yakkade mara na'aara lisaa bariira alikuu bidhaa higuraa wagari kekyanam afaraa ginineetta haate afaraa irratti mara sa'aara lisaa bariira ani kuubinaa higuurraa. وقريكا كيانا مع فرا أرحوكو عبد أحمد إن عبد عسابة هني هنقدا قحنا هاي أو يكاتونا فنكي واني برنامجك إلا حبو فنا ما تجيتنا هاي فنكي واني برنامجي أحر هكذا قال لسكن هنا هي كاتونا هم حيلا سكته فنكي واني برنامج كاتونا ها أه هكذا قال سيني ما سوسن سكن هنا هنقدا تما حيلا سكته فنكي واني برنامج سكته ميو محمد سكته إلا حبو كاتونا هناك سينك فارس ما أسنتا عفر جيت تنهتم ما يسلو نبهني هن أوجستك تنهتم قد تكتيك تنا هني هن ياسين كدر بهني هنا ينا يبارو يهني هن قدال سينك فارس ميو يكسوينا نيل لك لك سكتين يقول سلي قد دقاي يولي قمك معك رعاي ما يكسوينا ينا يبارو يعسيناي كورك تمني قيلي يعسيناي على تيوين رسس منا قرا وديرك قهنو بيسوه منا عتا كورك كوينا كسوك منا بدا يلا كلهم عقدو منا منا نني نني مرالي حبنو منا بدا أكابنا نلينو akka habnan nalinoo manaa gimaa akka habnan nalinoo manaa gimaa yina yibaadoo yaasina. Madhaganaa maayi madhaganaa maayi ni dhagaanaa madhicinaa. Ni dhagaanaa madhicinaa. Inin tiitaalee hinnaa. gerenno dulenboodo dulenno hadhadha baatama habna halidarritama habna aduuna mookkalenno kulaymayso rubisenno madhagnammayi madhagnammayine dhagaanamadhina madhagnammayi madhagnammayine dhagaanamadhina yakkaleen himnee waadige himaanaay yakkaleen waa waadige himaanaay nee wakaay moyyaa dhagdhagaa nammaay inin deedaalee dhagdhagaa nammaay lubuu kabbuttaa dhagdhagaa nammaay nee afar cantee yaadigeenillee beedacay dhabtaam in kitaamahlee in lee. dhufeen dhufeenno kan gurra hamuudhaatkeeni lixulenno gayran hinna hanin bide himaa xisenno karma hinna xisenno wici gurraale kembeyak maa xisenno wici baahee uruf xeela ka habenno dadaca gurraa madhika aduu soolaa kama xabna nanina mamma takka alahbaadho ma xabna nibaadhallihi manalla aduunellihi mayalla nanimkuu haglitenno sidah kwaamor rabenno netinkittii hanehnan tabankeenii kicidenno Amantii genii dhageenii ani hin